morning mga bugoy o kung anong oras man sa lugar na kung nasan kayo. First time ko lang ako napagising ng gantong kaagap. Ay na pa taba ako kakakain ko. <laughs> Pagkapaga mata ko, okay, gising ko lang. For this video, nagawa tayo ng maliit at simpleng video appreciation para sa isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. So, ito yung DJ. Yeah, awesome. <laughs> Yeah. So, yung mga old footages na meron kami na na-record ko long before magsimula kami nagpresent na kayo dito ako ng So, ayun, sana magustuhan nyo and para sa ito tal, happy birthday. Hello wishers, you are listening to 107.5 FM. Grabe! Grabe kayong makataba. Gutom eh. Kainin ko kayo eh. <laughs> gente de Puerto Rico. So naisip ko lang, never pa pala na, never, never pa pala, <laughs> never pa pala namin na, na mention sa vlog namin kung paano kami naging magkaibigan ni PJ. Never pa namin na mention kung paano kami naging close, kung bakit namin sinimulan tong vlog at kakulitan kung ano-ano man. Siguro, hindi kasya tong vlog na to pag pinento ko sa inyo kung paano kami nag, naging magkaibigan, paano kami naging close. So, bale, siguro magdededicate na lang ako ng kami ng isang hiwalay na vlog para dun. So, yung vlog na to para lang sa, para sa kanya. <laughs> anyway, yan. Yan. Hindi kami masyadong makagawa ng maraming vlog na magkasama kasi nagkahiwalay kami ng location na ngayon. Dati magkasama kami sa bahay. So, dahil din sa, sa situation na yung COVID, you know, kailangan natin ng proper social distancing and stuff like that. Pero anyway, uh, yeah, marami na kami pinagsama ni BJ. Roommate, tapos nung musician pa ako, lagi niya akong dinadalaw sa lahat maraming bagay kulitan kakalugan mostly hanggang nagkaroon kami ng ng girlfriend hanggang nagkaroon kami ng anak ayan magkasama kami yung buong stay ko dito yun yung haba ng taon na magkaibigan kami kaya yun I really appreciate this man hindi man niya magustuhan itong gagawin kong video today kasi yung taong na napaka-private nito. So, hanggat maaari. Meron kaming, may line kami between uh, vlogging and professional life. I love you bro. Uh, happy birthday. May budget eh. Bago ako magsimula, doon pa lang sa style. 我的里啊，大家快点。 mga Bugoy, di nagtatapos ang BJ na to para sa birthday boy natin na si Bugoy BJ. Hanggang sa muli, meow! Kainin ko kayo eh. <laughs>